頑張ってもらいます。あの、これ先生からいっぱいこういうのもらったで、センチ、17.5センチ、20センチ、分けて7種類。